もうチェキ何これえどういうこと何が 뭐, 그흐기 그 여러분 안녕하세요 고기커플 경식입니다 오늘의 몰카 프링글스로 쿠리쿠 유혹해버리기 기기기기기 저희가 저번에 화가 난 남자친구가 풋기를 한다면? 이라는 몰래카메라를 올렸었는데 그게 최근에 100만 뷰가 넘었더라고요 역시 많은 분들이 찰스가 나오는 영상을 좀 재밌게 봐주시는 것 같아요 그렇지 찰스 그래서 오늘은 프링글스 몰카를 하려고 하는데요 찾아보니까 일본은 프링글스 몰카가 아예 없더라고요 아무것도 모르는 쿠리코를 프링글스 안에 찰스를 넣은 후 유혹해보도록 하겠습니다 출발! 출발! 그흐 기히 이게 속이 텅 빈 프링글스 통인데 여기 뒷부분을 이 따개로 한번 따보도록 하겠습니다 밀고 밀고 살짝 날카로운 부분이 있어서 여기를 한번 좀 디리리리리리링 이렇게 해서 지금 다 완성이 됐는데 아 이거 약간 진짜 솔직히 말해 진짜 오버네 이거 이게 거의 길이가 사실 말이 안 되는 거 그흐 기히 와타시 노 애교 私の影響めっちゃとかあれ私そんなこと私嫌い何何チャギが見て私の影響ってどんな感じこれ私の口ほぐとするときあベタベタ系ね、うん、でも本当の私ねチャギチャギあんにょーんありますみなチャギが高くすればいい私低くなるやばパッケージがやばくないこれ韓国で食べなかったの なんだあれ、でここに日本語があります。めっちゃ美味しいんだな。見せて見せて見せて。バナナチュックする。いるんバナナキキ温水モッキー。みたい。ビし じゃんけんしないかいばいべかいばいぼイしなビジだけないよ야냉장고난리났다이렇게그리고호러요에난이뭐얼음알아 おそれほんとちっちゃ本格的にそが出るんだ美味しい美味しいクーラーやっぱり消した方がいいかなちょっとちっちい、うんバナナキックのチョコ食べてみたいねあるかななんで私の少ない方が出るのチャギこれ頼んだでしょここいや 수지私たちは一番今韓国で流行ってる歌人気な歌 인기 나왔다? 큰 상자 안 작은 녀석 큰 상자 안 작은 녀석 그 녀석을 찾아보아요 그 녀석을 찾아보아요 어디 있을까? 어디 있을까? 여기 있었네 여기 있었 たプリングルスターもっぱああこれしたいあでかい時がめっちゃこれさどっちがたくさんできるとしない私は20個までできますよ私30ぐらいできる普通30できる私30ぐらいできるできる ハスパイシあれハパイシがこんな味があるねですよねあこれ見ながら彼彼も自分がこれ手でするじゃん手でこれですよねじゃんもう多分遅っ何してなんかもうないじゃん あだかなんであれですよ彼彼彼は見といてとりあえずここでクッパ一番食べたい味が何やこれ何何味プリングスにちっちゃい味え漆器何がでも下に漆器みたいなのがあるのでもムーがあるの もうチェなにこれえどういうこと何がなんでなんでなんでどうえなんであれなんでなんでもうえ何なんでなんで ってえじゃちゃんと説明してなんかこんなになっててよくわかんない、カタツムリみたいなんかこんなになっててよくわかんないどどういうことえフォルムがなんかいさんで、ね、あああえええええええええええ タのチュこれどういうやつ新しいプリングルこれ辛いうん、 <laughs> わあめっちゃ怖いこれどうもうよもっちまい <laughs> もっちまいもっちまいめっちゃこれやばいな <laughs> やばいなわあ ちゃんと食べないで取っててくれました <laughs> もうプリンスもうこれがしたかったのうんわわわ